Dah, John oi. Ayo John. Oh, oh. Iya, iya, tas bagus. Selamat siang saudara. <clears throat> Rehat sejenak ya. Kita makan dulu lagi ngaliwet. Hmm. Ada Kang Romli, ayah Ketua Gawir Sekuat Cidareng Deng. Kang Eja ini Pak Yayas saudara tuh lagi bikin sambal ini dari Ngurak Mania gimana Kang Eja Ngurak Mania mantap mantap waktu gawe sekuat tuh jika dihela tuh hmm gawe sekuat mantap mantap kita lanjut lagi ya nanti rehat dulu nih masih narik saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah pergerakan saudara tuh kurang eksekusi ya, banyak jarang lek punten Not. Kasih apa? Nanti kita aja loh, ular ikan eh? ya? Bisa ngincar ngeri. Ayak, ayak. Ada, ada. Ada? Ada, sudah ayah perlawanan ya bantuan John eh? iya kagara ranggu eh udah udah rempel Iya jebal yang hati eh. Iya. masih ayah pak ketuk ada ada biar saya saya oh, udah ah eh. si dolek udah gede-gede mah eh tak main main jauh ya. Eh, dua macan ke ngabuk bakla lubang masih ayah masih ada pergerakan ya tadi ya jangan lihat kemana iya tadi iya mau mau vô phở cả đỉnh chân bẩn đấy Sing ning a ulo ulo batok na. Ala. John ơi. Ayo John. Oh. Iya, iya, terus pembangunnya di dia Si, Sih tinggal ah. Allah. Mantap. Mantap. Oh, Trek pertama ya. Lokasi masih di Sumatera Selatan ya, guys. Strike pertama saudara. Eh, lokasi kita berada di Sumatera Selatan ya. Tepatnya Aduh, berdarah. Bentar cuci dulu ya. Dipegang biar kelihatan segede apa Wih, mantap. Burak mania. Kita salam-salamnya tuh. Mania lagi kolaborasi bareng uh, Gawir Squad ya. Kita berada di Sumatera Selatan bareng Mang uh, Mang Romli sama Mang Kinkin yang lagi ada di sebelah sana noh lagi jauh ini salam strike pertama ya salam salamnya buat barudak Anenoi pasar barunya terutama eh, Kang Roni terus suhu Alek hilapnya suhu Alek Oke diajaklah ke spot Sumatera Selatan bareng tim Gawir Squad ya kita kolab bareng terus buat barudak eh, KNNB tilap e, ketuk ketuk ketu KNNB sarang Kang Bogem dah iya spot spot anu tadi pagi ngajapri dah Kang Bogem ayo ah orang sarang terus kanggo baru pasukan kokodok selayanannya mudah-mudahan kita bisa bareng lagi bareng pasukan kokodok tuh makin gini tuh jauh tuh makin gini gawir squad tuh masih luas itu udah udah gitu aja ya segitu aja ya wassalam nah,